Приветствую вас, мои друзья, мои подписчики и люди всей Земли. С вами я, Настя Ясная, певица, автор, ну и уже, получается, писательница, потому что я сегодня хочу представить вам свою новинку, свой труд художественно-литературный, фэнтезийный. Это моя книга «Роман Атланта». Эта книга писалась, на самом деле, на протяжении всей моей жизни – то есть это не так, что я села, там что-то придумала, а напишу-ка я книгу. Нет, она реально, она основана на реальных событиях, на моей биографии. Ну, в общем, почитайте. О чем эта книга? Книга о любви, конечно же, в первую очередь, она о любви. О любви, которая проходит э, все расстояния, все препятствия, которая идет из прошлого в настоящее, в будущее. Она просто вездесущая, она существует всегда и есть всегда, и наполняет сердце и душу человека сказочной просто энергией и трансформирует все вокруг. Далее эта книга об лике души, об истинном лике души и ее прошлых воплощениях. Далее эта книга об подводной цивилизации, которая сегодня существует в водах нашего мирового океана, древнейшая, разумнейшая а, цивилизация, о которой человечество ничего не знает. Но в этой книге эта цивилизация открывает свои двери для нас, для людей. И эта книга, конечно же, об Атлантиде, которая, <laughs> о которой ходит очень много легенд, сказаний и различных доводов. Существовала она, не существовала, где она затонула, есть ли она там. В этой книге вы совершите это путешествие под водой, и вы увидите эту Атлантиду своими глазами. Только читать эту книжку нужно сердцем потому что умом ум ее не воспримет. Ум будет только раздражаться на информацию, которая здесь есть. Поэтому открывайте ее с первой страницы и читайте своим сердцем. Своей и главное, душой. что я бы хотела еще сказать, эта книга, конечно же, о нашей планете Земля и о том, что здесь происходило, происходит. И очень бы хотелось, чтобы человечество, все мы с вами, полюбили нашу Землю. Ведь единственное, что есть у нас с вами здесь, вот мы живем, понимаете, мы живем на планете Земля, не на какой-то другой планете. У нас есть этот дом, эта Земля. Так давайте ее беречь и любить. Она этого достойна. Ну что, читайте на здоровье. Все ссылочки, где можно скачать и приобрести эту книгу, я дам ниже, а, в описании видео. Люблю вас. До новых встреч.